Saluton kai bonvenon. Agnia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi con vi gravan clarigon de Zamenhof kiun li faris en la dua congresso en Genevo 1806 kiam li parolas pri la Bologna declaratio. Li diras la sequon, je pagio tricent septec uno. Esperantisto estas anca utio persono kiu usas esperanton exclusive por celoi practicai, esperantisto anca estas persono kiu usas esperanton por gaini per gimonon, Esperantisto estas persono kiu uzas Esperanton nur por amuziĝadi. Esperantisto fine estas eĉ tiu persono kiu uzas Esperanton por celoj plej malnoblaj kaj hom mal amai. To kia mi diras tion? Ĉar estas mi diru iu konfuzo ĉi tie, en eh, citiu temo. Ciar la vorto esperantisto venas de esperantismo, do parola spri ideologio, lingvo ideologio. Sed Zamenhof citie diras che esperantisto estas la sama kiel esperanto parolanto. Sen depende de la ideologio char oni ech povas uzi esperanton kai nomi sin esperantisto qui am la celo estas splay mal nobla hom malamai do tute contrawe alla internetio qui mi diras tion? char e mie esperantista vivo tio comencigis en la naudeca iaro, i facte. Mi tiam estis uh, universitata studento. Do, suffice mi esis plencresculo, iuna plencresculo, ni diru. Mi rencontis multain homoin, kiui nomas sin esperantistoi, pro iu ideo rilatel al esperanto, Pos esti por Europo, pos esti por mondapazzo, pos esti por multaj aferoj, sen efective coni au usi la lingvon. Crom saluton gis revido. la fama poemo. Estas mi esperantisto. Memorigas alni. Do, Et se Zamenhof diras tion, kai en tiu contexto estas tute grave, char se Esperanto estus ligita al iu specifa ideo ca ideologio, la disfastigo de la linguo ne estintus garantita, tiam. Sed, effective, non tempe, n'estas esperanto parolanto e ki no mas sin esperantisto e por tutte clare hom malama e celoi. do esperantismo havas sian ni diro kernon en la interne deo sed ali flanke esperanto esas nur linguo do estas tre grave clarigi che temas pri du concepto en du sen dependai variabloi. La lingvo cono, cae la lingvo uso, cae la celoi. Esas du aliae afferoi. Cae ec povas esti homo kiu perfecte parolas esperanton cae diras mi ne estas esperantisto, char mi ne shatas la movadon, la ideon, kotopo se sed diras tion en esperanto, au estas io quiu diras mi estas esperantisto, sed ri ne parolas la lingua. Do, mi shainas al mi che tiu historie comprenebla facto ancora o havas, ne diru, consequenzo in nun, cae giuste pro tio, ciam ni parolas pri esperanto al ne esperantistoi, ili pensas che ni estas secto che ni estas sa quasi o religio o io simila kai ne linguo kai giuste protive di ras la fero ne pos funzi char ne temas pri vera linguo char lingua esas linguo vi povas teoria paroli pri cio per ciu linguo ca ca fero pos esti pli o mal pli facile depende della cultura ma la linguo sed, ciui lingvoi estas same esprimpovai. Cai esperanto ne esas excepto. Do, se esperanto estas lingvo, gi estas lingvo. Cai la ideologio estas parto de la kulturo, cai tio estas alia afero. No. Nio mete pensu, meritu pri, pri tio. Cai aparte pri la esperantistoi, hom malamai. Ču vi havas iun ideon pri tivi? Do, mi lasas al, al ni la demandon por cum mediti, cae mi salutas vin, mi dankas vin pro latento, gis morgau cae ciel ciam antauen, sen fine.